po ng lahat. Yan, parating. Ito, kararating lang din ito eh. Hindi na kami lang mga isda. Yan. Ito na. Ayan na, parating na isang barko. Nagkakagulo na yung mga tao para pumila sila. Sa halagang 10 euro po, 5 kilo ang benta po nila. to. Sardin. Pwede, pwede rin, pares din to.